颈部原始点位置，如图中红线所示，分水平、垂直两段。水平段即头部原始点中的枕骨下沿原始点，垂直段则位于颈椎两侧，起于枕骨下沿发际内的大脖筋，顺筋下行，止于颈肩结合处。 涵盖范围，颈部、肩膀至锁骨，如图中黄色区域所示。颈部延时点操作方法也有两种。第一种就是患者头部是俯卧的时候，要做对侧的时候，一样建议。 跟头部操作一样，用弓箭步，工具也是一样，用手肘，掌心向上，各保持九十度。然后第一个点就在枕骨下沿以大脖筋，好，这就是第一点，按进去顶住之后。 然后开始来回推，按推按推按推，好，我们再来介绍。 同侧颈部延时点，它采用的是跪姿，一手轻触着头部，然后工具一样，手肘，掌心向上。第一个点就在枕骨下沿与大脖颈筋交界处，好按。 推，第二点按推，第三点这时候手越往下越往外推，第四点按推，以上是颈部原始点的按法。 如果没办法俯卧，这时候头部一定要旋转过来的时候，那我们来叫患者旋转过来，这又是另外一种按推的方法。如果是同侧的话，患者面向你的时候，操作者采用弓箭步。 重心要低，好，工具一样，用手肘，掌心向上，保持各九十度。第一点，按之后，然后开始推。第二点，按，推。 第三点，按推；第四点，按推。好，如果是对侧，患者再转过来，这时候颈部原始点的按法。 采用跪姿，工具一样，用手肘，直接第一点，顶在枕骨下缘与大脖筋交汇处，按推按推按。 推按推，以上是两种颈部原始点的按推方法。至于舒缓方法，一样用掌根。 另外一边也是一样，稍微蹲下来，颈部原始点的按推注意事项，除了头部不要操作者旋转以外，尽量以患者自我旋转，还有按推的位置。 一定是沿着骨盘，第一个不能碰骨头，第二个也不能离开骨盘太远，这些操作都要小心。